Apa itu, Dek? Siapa namanya? nyom nyom Apa namanya tunjingnya? Anak itu sakit ya? Apa namanya anjingnya nih? Oh, turun anjingnya turun.